Good morning, sì, eh, io in realtà mi sono svegliato un'ora e mezza fa, adesso è, anzi quasi due ore fa, adesso è mezzogiorno e un quarto, ma per me è come se fossero appunto le 10, mi sono riaddormentato probabilmente per la stanchezza, quindi però comunque anche se erano le 10, come dico in questi casi, non è mattina prestissima, è una mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, <laughs> o oh, semplicemente Oh, semplicemente David Lynch It's uh, March 19 2022 and it's a Saturday here in Naples uh, cloudy morning but very still right now 57 and 2 Fahrenheit around 14 Celsius and this means that eh, non è quella giornata veramente veramente really really cool like in this days this period ovviamente sempre quello che è la mia percezione perché un pochettino freddo fa ma comunque non proprio perché con questi gradi più un clima primaver primaverile ma comunque invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto lo scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo che è impossibile ma quantomeno di combatterlo il freddo sì per quanto concerne il video sui pensieri poi eh, come sempre separato da qui se ne siete interessati occhio Anyway, as he and you all just see from the window. Uh, con questa atmosfera, with this atmosphere, surely we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine. It's totally cloudy as you see. Uh, non credo che le cose possano cambiare per quanto riguarda The Grease um, penso uh, si manterranno, remain on the same level oppure non lo possiamo sapere, possono sia aumentare che <laughs> diminuire, vedremo. Non siamo dei maghi, um, per cui said this, so from the mythical window with the color the curtain, certo non, non bruttissima perché comunque ripeto, inquadratura, sempre un bel effetto insieme a questa luce, and it's a green roller shooter behind me, on the top, not visible, and in fact here in the shot And finally, from my mythical keyboard Yamaha gx 640 IPG 625. Have a great day in all people who follow the channel riporsi un saluto davvero a tutti grazie sempre Youssef ci vediamo al video pensiero al video tutto nel caso lo faccio o domani